Me encuentro con el nuevo refuerzo de los Tigres del Licey, Jamie Roma, quien llegó en el día de ayer y desde hoy ya se integra al conjunto azul. Viene de la Liga de Venezuela, estuvo jugando con los Tiburones de La Guaira que ya están en los playoffs y vamos a ver cómo, cómo define lo que se ha encontrado con su llegada y también quizás la diferencia de nivel y cómo y todo lo que hizo con los tiburones de La Guaira en Venezuela. Welcome to DR. You were at Venezuela. It's your first time here in DR playing for a team, no? No, año pasado uh, con el Toro de Este. And how was the experience? How do you can compare Venezuela and this league? It's very similar. Uh, here, I think that the pitchers throw a little bit harder probably a little bit more big league players, but the competition in Venezuela is very good and they have huge crowds every night. So it was exciting. Ahí está, no es su primera vez en República Dominicana, el año pasado estuvo con los Toros del Este y define que aquí, esta liga, los, los lanzadores son un poco, eh, tienen más calidad que en Venezuela, aunque igual no, no dice que no haya nivel en Venezuela, sino que aquí los lanzadores sí pueden ser un poquito más duros que en esa liga. Le preguntaba hace un ratito si tiene experiencia jugando otras posiciones y me dijo que sí, que es utility y que ha jugado tanto tercera, bueno, las cualidades de un utility, pero que aquí en el béisbol invernal dominicano con los Tigres va a estar jugando en el jardín derecho. You have, you know, you have played a lot of positions. You are an utility, but in this uh, league, for this team, you're going to play the right fielder, outfield, right? Correct, yes. Which is your, your favorite position? Uh, the one do you feel more comfortable playing? Which is this that one? Yeah, I feel I feel most comfortable in right field. That's probably where I've played the most in my career, and I think that's where they're going to use me here. So I'm I'm looking forward to. it. I feel comfortable there. Ahí está, en la que se siente más cómodo jugando es precisamente en el jardín derecho y es donde lo veremos aquí accionando con el conjunto azul. ¿Cuánto tiempo piensa durar Jamie Roma con los Tigres del Licey? For how long are you going to be in here for all the round robin? Yes, yes. For I'm I'm here to help the team make the finals, and then if we make the finals, I'll stay for that, and hopefully to the Caribbean Series for for the whole thing. Ahí está, va a estar durante todo el round robin y si eso implica que clasifiquemos a la final y también lo necesiten, entonces también se quedará con el conjunto. You, you know, you have to like be, you know, so a lot with the with the weather. It's kind of hot here and you came from Venezuela, you know. It's like windy and all that stuff, but here it's really, really hot. Yeah, I love it. I mean, this is, uh, that's baseball weather. I I love the opportunity to come down here and play. It's a great league. The competition's amazing. Um, in the end, it's baseball. We're all trying to get to the big leagues, and this is a great place to practice your game and, and be in a good environment to help you get to the big leagues. Thanks, Jamie, and good luck. Gracias. Seguimos con más.